Александр Григорьевич, ну не могу обойти стороной тему коронавируса. В последние годы она прям в топе новостей. Вы вчера наделали много шуму, все активно обсуждают. Как вы переболели омикроном и <laughs> какие советы можете дать тем, кто панически настроен? Наверное, я подхватил этот вирус э, уже более легкий, потому что я могу сравнить, что было первый раз, что сейчас. Это небо и земля, хотя мне было <laughs> не очень хорошо, но я не мог не приехать на аэродром, не встретить своих детей. 250 человек, которых я послал в неизведанное, как я сказал. Всякое же могло быть. Я не мог не вручить премии за духовное возрождение, хотя варианты уже были, что я там выступлю, уйду, а кто-то другой будет вручать. Я думаю, ну, обидятся люди, некуда деваться. Рождество Христово я храмы тогда не закрывал и был в храме. Ну а <laughs> сейчас как не прийти? Прием на Старый Новый год, ну, всегда я журналистов, артистов, чиновников, культурных наших деятелей принимал. Ну как их не уважить, не наградить? То есть было ряд мероприятий, которые без президента быть не могли. Да, было не очень, а потом думал, ну надо попробовать. Коля мне как-то сделал там свой тест, экспресс <laughs> посмотрел, папа, ты здоровый. Ну, я и рад здоровый. На завтра так не очень я здоровый. Думаю, ну, надо сдать. На 32-м цикле, 32-й, 33-й. То есть это уже, считай, переболел, и заразы нет. То есть уже заразить ты не можешь. Ну, фактически на ногах перенес. Ну, не очень хорошо себя чувствовал, на лыжах бегал. Э, дрова рубил, занимался, все, все, все делал как раньше. Единственное, не играли в хоккей. Сейчас я чувствую себя нормально, голос немного э, хрипит. Вчера уже тренировались, тренировку хоккейную провели. То есть вот так вот это все прошло. Посоветуйте. Посоветую не париться. Я уже вам давно говорил с самого первого раза, наша болезнь здесь, в голове. Как только вы начинаете охать, ахать и бегать, черт знает куда, это беда. А для тебя так вообще не замечай этого. В твоем возрасте это ничто. Я хочу сказать вот этим всем жуликам международным, ну хватит уже. Уже нам вывернули эти карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже раздели всех. Надо уже заканчивать эту пандемию. Они уже нас готовят, возовцы и прочее, что вот там к лету уже отменят пандемию. Ну, надо уже отменять. Хватит уже, поиздевались над людьми.